The movie begins at 7. The movie begins at 7. The movie یعنی اون فیلمه که من و تو میدونیم کدوم فیلمه begins شروع می شود فعل begin اس سوم شخص گرفته چون فائل the movie سوم شخص در نظر گرفته میشه at در 7 هفت at 7 یعنی در هفت یا در ساعت هفت The movie begins فیلم شروع میشه at 7 در ساعت هفت The movie begins at 7 فیلم ساعت هفت شروع می شود. The movie begins at 7 The movie begins at 7 When does it begin? When does it begin? When چه موقع یا کی does فعل کمکی به این دلیل که فاعلمون it در اینجا سوم شخصه it on begin شروع شدن When does it begin ساعت چند شروع می شود When does it begin When does it begin You seem busy You seem busy. You تو seem به نظر میای یا به نظر میرسه busy شلوغ You seem busy به نظر میرسه سرت شلوغ باشه You seem busy You seem busy It seems that you are tired It seems that you are tired. It یعنی آن و به کلیت ماجرا داره اشاره میکنه به عنوان فاعل جمله. Seems به نظر میرسه فعل سیم اس سوم شخص گرفته به خاطر اینکه در اینجا فاعل it that که you شما are هستی tired tired خسته جسمی bored خسته روحی یا کسل tired خسته فیزیکی you are tired یعنی تو خسته ای it seems that به نظر میرسه که you are tired تو خسته ای it seems that you are tired به نظر میرسه خسته ای it seems that you are tired it seems that you are tired I live in the country. I live in the country. I live یعنی من زندگی میکنم. تلفظش رو دقت کنید. live زندگی کردن. in در the country. The country یعنی هومه شهر. I live in the country. من در هومه شهر زندگی میکنم. I live in the country. I live in the country. We traveled around the country. We traveled around the country. We traveled یعنی ما سفر کردیم. Traveled گذشته فعل travel یعنی سفر کردن و در مورد تلفظش travel نیست. Travel یعنی سفر کردن. Around دوروبر اطراف The country یعنی کشور و کشوری که میدونیم منظور کدوم کشوره We traveled around the country ما به دور کشور سفر کردیم We traveled around the country We traveled around the country Come and help us Come and help us Come یعنی بیا و help کمک کن us ما را یا به ما. Come and help us. بیا و به ما کمک کن. Come and help us. Come and help us. Can you help me? Can you help me? Can you یعنی آیا تو می توانی help کمک کردن می به من یا مرا Can you help me یعنی آیا می توانید به من کمک کنید Can you help me Can you help me Can we talk in private Can we talk in private can we یعنی آیا ما می توانیم we can یعنی ما می توانیم و وقتی که can میاد اینور سوالی میشه can we یعنی آیا ما می توانیم talk صحبت کنیم in در private خصوصی in private یعنی به صورت خصوصی can we talk یعنی آیا ما می توانیم صحبت کنیم in private به صورت خصوصی can we talk in private آیا می شود به صورت خصوصی صحبت کنیم can we talk in private Can we talk in private? Talk to me. Talk to me. Talk یعنی صحبت کردن و فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امری to me یعنی با من talk to me یعنی با من حرف بزن با من سخن بگو talk to me talk to me Where did you go? Where did you go? where کجا did گذشته do و فعل کمکی برای سوالی کردن you تو go رفتن where did you go یعنی شما کجا رفتید where did you go where did you go That is where the problem is. That's where the problem is. That is یعنی آن است. Where جایی که the problem اون مسئله که مشخصه من و تو میدونیم کدوم مسئله is است. That's where یعنی آنجا جایی است که the problem is مشکل آنجاست. That's where the problem is. آنجایی است که مشکل آنجاست. That's where the problem is. That's where the problem is. Turn to the right, please. Turn to the right, please. Turn یعنی دور زدن در اینجا یا پیچیدن to به سمت یا به the right سمت راست please لطفاً. حالا شما به جای right میتونید بذارید left میشه به سمت چپ بپیچید. Turn to the right please. لطفاً به سمت راست بپیچید. Turn to the right please. Turn to the right, please. Now it is your turn to go inside. Now it's your turn to go inside. Now یعنی اکنون. It is یعنی آن است. Your مال تو. Turn نوبت. to که go beravi inside داخل now it's your turn یعنی الان نوبت شماست to go inside که به داخل بروید now it's your turn to go inside حالا نوبت شماست که به داخل بروید now it's your turn to go inside now it's your turn to go inside What is the problem? What's the problem? What is یعنی آن چیست The problem THE اشاره میکنه به اون مشکلی که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم مشکله و همینطور که بارها خدمتتون عرض کردیم در مورد تلفظ problem باید دقت بکنید عزیزان پرابلم نیست Problem. بین P و R صدایی وجود نداره ما هم نباید صدایی اضافه بکنیم پس Problem. تلفظ درسته the problem یعنی اون مسئله یا اون مشکلی که میدونیم کدومه what's the problem یعنی مشکل چیست مسئله چیست what's the problem what's the problem This problem seems difficult. This problem seems difficult. This یعنی این problem مسئله یا مشکل seems به نظر میاد seem یعنی به نظر آمدن و در اینجا s سوم شخص گرفته چون this problem فاعل جملمونه و سوم شخص در نظر گرفته میشه پس طبیعتا به فعلمون که seem در اینجا فعل s سوم شخص اضافه بشه difficult یعنی مشکل در مورد تلفظ difficult دقت بکنید difficult نیست عزیزان difficult ها در difficult دوتاش به صورت کوتاه بین ای و ا تلفظ میشه difficult یعنی مشکل this problem seems difficult این مسئله سخت به نظر میاد this problem seems difficult this problem seems difficult I run every day to lose weight. I run every day to lose weight. I run یعنی من میدوم every هر day روز to به منظور برای lose weight lose یعنی از دست دادن weight یعنی وزن lose weight یعنی وزن کم کردن I run every day من هر روز میدوم to lose weight تا وزن کم کنم I run every day to lose weight من هر روز میدوم تا وزن کم کنم I run every day to lose weight I run every day to lose weight Do you study English every day? Do you study English every day? Do you یعنی آیا شما یه کاری رو انجام میدید؟ do برای سوالی کردن به عنوان فعل کمکی استفاده شده. Do you یعنی آیا شما انجام میدید؟ چه کار؟ Study مطالعه کردن. English زبان انگلیسی. Every day هر روز. Do you study English every day? آیا شما هر روز انگلیسی مطالعه میکنی؟ Do you study English every day? Do you study English every day? We are ready to start the lesson. We are ready to start the lesson. We are ready یعنی ما آماده ایم. Ready یعنی آماده. We are ما هستیم. We are ready یعنی ما آماده ایم. To به منظور یا که start شروع کنیم the lesson اون درس رو اون درسی که قرار شروع بشه مثلا We are ready to start the lesson ما آماده ایم که درس را شروع کنیم. We are ready to start the lesson. We are ready to start the lesson. Are you ready to start? Are you ready to start? Are you ready یعنی آیا تو آماده ای to که start شروع کنی آغاز کنی Are you ready to start? آیا آماده اید برای شروع یا آیا آماده ای که شروع کنی؟ Are you ready to start? Are you ready to start?